19. marca 2018 je na Brdu pri Kranju potekala slavnostna podelitev zlatih priznanj programa MEPI, mednarodnega priznanja za mlade. 93 mladim šeste generacije zlatnikov sta priznanja podelila akademik profesor dr. Boštjan Žekš in predsednik sveta zavoda MEPI Sandi Češko. Že pred samo podelitvijo pa so se prejemniki priznanj udeležili Zlate čajanke, ki jo je organiziralo Društvo Gaha Slovenija, Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI, na njej pa so kovali načrte, kako bodo tudi po zlatem priznanju ostali aktivni člani programa MEPI. MEPI se po zlatu pravzaprav šele začne, so povedali v društvu. Današnja prireditev je bila krasna. Uh, Videlo se je, da so jo so ustvarjali mladi, da je za njimi kar nekaj prehojene mepi poti in je res um, ta mladostna energija vela iz uh, vsake točke nastopa. Meni je bila prireditev vrhunska. Zdaj se mi je, da je tist mepi duh se dobesedno naselil oba voditelja in da sta bila sproščena in da sta vodila po meh pijevsko. Ja, danes sem imel res dober, pač to je zdaj zaključek enega obdobja. Res sem se trudil za to, a seveda me je veliko pomen. Ponosen sem na se. Um, zelo veliko ljudi, reka, da že odprej poznam in smo se zdaj zelo dobro povezali in poklepetali in podružili, tako da mi je bilo zelo všeč. Današnji dan mi je predvsem pomemben zato, ker vidim, koliko je dejansko metijovcev, pa koliko je to pozitivne energije, da spoznam še druge, pa da se malo podružimo. Je pa tudi to, da se ta zgodba enkrat zaključi, tako da gremo novim ciljem naproti. Pomenilo mi je zelo veliko zaradi tega, ker sem nekako dobila priznanje, v bistvu, da sem res naredila nekaj dobrega sama zase in da sem nekako uspela v tem, da sem premagala vse izzive, ki so se mi postavili na pot v, temu, v teh štirih letih, ki sem opravljala MEPI. Kot mama sem zelo ponosna, da je moja hčerka prijela eh, zlato priznanje MEPI in da se je znašla v tej številni družini zlatih mepijevcev, um, ki so dosegli svoje cilje in se bodo njih zavedali, uh, šli z njimi naprej v življenju in bodo koristili, stali bodo na svojih dosežkih, tudi takrat, ko jim bo težko v življenju, najprej izkušnja. Uh, in menim, da sam dogodek uh, je usmislil vso delo, vso trud, strajnost, ki so ga vložili, In brez tega dogodka samo eh, pridobitev nekega papirja na nek drugačen način eh, bi bil en manjko, ker menim, da smo bili starši, eh, tudi ko sem druge okrog pogledala, ehm, zelo ganjeni ob tej priložnosti in ob tem, kaj zmorejo tudi mladi narediti, kakšen program ustvariti. Sloganom Mepi zlata odpira vrata vrata, so želeli poudariti, da lahko program MEPI prejemnikom odpre številna vrata v življenju. Ob tej priložnosti so prejemniki priznan prejšnji generaciji mladim nagrajencem povedali, kako je MEPI vplival na oblikovanje njihove karierne poti in jim tudi omogočil, da so uresničili svoje sanje. Ja, mislim, da vsi, ki smo bili danes v dvorani, da smo čutili to prireditev da smo čutili utrip, da je MEPI nekaj posebnega. Eh, tudi izjave naših gostov so bile super, da sem lahko to doživela in da se nalezemo malo te energije in predvsem samo zavesti, ki mislim, da jo je ta prireditev danes res odražala. Eh, tako da bogatstvo so pa mladi prejemniki zlatega priznanja zagotovo. Ful sem vesel, da, se, v bistvu, da sem zaključil MEPI, ampak še zmeraj se bo pač ta moja pot, ki sem začel na MEPI, nadaljevala. Um, pa srečen sem, da nas je v bistvu tako veliko zaključili, da smo se zbrali v res takem številu. Um, in da sem pač res ugotovil, da se dobo veliko novih spoznanstv in se lahko skupaj veselim z ostalimi. Ja, današnja predstavitev je bila v bistvu nekakšen zaključek tega našega dolga popotovanja po MEP-u in sem zelo vesel, da je to za nami, ampak se pa veselimo tudi naslednjih izzivov, ki nam ga je prinesel MEP-i življenje. Lahko uh, dokazujemo, da v strud, ki smo ga vložili v dijake, se je poplačal. In res iskrene čestitke našim zlatnikom, namreč to je tudi del našega uspeha. Thank you.